Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturuningo, para sutresna budaya. Bang Jateng badhe ambal warsa ingkang kaping 58 taun tanggal 12 April 2021 menika. Badhe ngawontenaken pagelaran Ringgit Purwo Padat utawi streaming kanthi lampahan Amarta Binangun. Giaran menika saged pun periksani saking Ganjar Pranowo Channel, Sobang Jateng Channel, ugi mantep sudar channel utamini pun kunjuk bapak penur Ganjar Pranowo serupa nyuwun kulo sarto kadang-kadang seniman sejawa tengah keparengo bapak ngestreni rawuh wonten griya kulo ing karang pandan kulo ngaturakan panuwun pak gub sampun paring kawicaksanan lumantar bang jateng sampun kerso ngurip-urip budaya kula lan warga seniman sedaya ngaturaken agunging panuwun. Monggo para sutresna budaya pun priksani sareng-sareng nggih. Martos sembah nuwun. Lepat ngatur atur kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.